Good morning, everyone. Good morning. ያስር ቆንጆ ቆንጆ መፈክሮችን ጽፍ የሚታይ የሚታይ ቦታ መለጠፍ አለባቸው። በጣም እውቀት የሚጠይቁ ናቸው። አኮረ መጀመሪያ እኮ አንተን አውቃለሁ። በለጬን እያደቀቆችን ኦክስፎርድ ባለዋት ። እኔ እኮ በፊትም እንደው ዝም ብዬ ለማስታወስ ያክል ገረፍ ገረፍ ላድርገው ብዬ ነው እንጂ አለቀው። that wall is good። ምን ያ ግድግዳ ለመለጠፍ ይምቹ ነው ይመስለኛል። ዚስ ፕላስተር ኤንድ ፔፐር ማይ ዎል ዩ ቦል እሺ እሺ ሄሎ hi ሳምዬ፣ እንዴት ነሽ? ታዲያስ <laughs> ፈረንጁን ለማስደንገጥ ነው እንደዚህ መኳኳል። ምን ለማለት ፈልገ ነው? በውበትሽ ልታስደነግጭ ወይ ለማለት ፈልጌ ነው። thank you ሳምዬ። በነገራችን ላይ ፈረንጆች የአበሻ ሴት ይወዳሉ አለ። አሁን ኦክስፎርድ ሳገላብጥ እኮ ነው ያገኘሁት አይደል? የአክስቴ <laughs> ልጅ ነግራኛለች። boyfriend ዷ ለጉድ ነው የሚወዳት። ውጭ ነው የምትኖረው ያክስትሽ ልጅ? አይ ባሏ ኬንያዊ ነው። ወይ ስምንተኛው ሺ ኬንያም ፈረንጅ ሆነች እንዴ? ታዲያሳ አማርኛ የሚባል ነገር እኮ አወራ ጊዜ ስናገኘው በእንግሊዝኛ ይገርማል፣ ይገርማል። ከዘራችሁ ነዋ እንግዲህ ፈረንጅ ጥሎብን ፈረንጅ ይወደናል። እንደው ሲጥልባችሁ እንግሊዘኛ ላይ እንዴት ናችሁ? fifty fifty fifty fifty ያ ምን ይላል? የትኛው ያቺ ኃይሌ አረ ገልብጠው፣ አቤት ገልብጠው እንጂ ስንት እውቀቴ እችኛው ደብሊው ኢ ኤች ኤ ፒ ፒ አይ ጄሪ፣ በችርቻሩ አይደለም በጅምላ አንድ ላይ ማለት አንድ ላይ we happy ሃፒ ሃፒ Happy birthday! we happy birthday! ልደቱን እንዴ ሰውዬ? አይ we happy Hollywood film ነው የሚለው። we happy Hollywood ሃፒ ሆሊውድ እዚህ ጋር አንድ ፊደል ትቀራለች። እዚህ ጋር we happy Hollywood ምን ማለት ነው? we happy Hollywood film ምን ማለት ነው ሳሚ? ካሳቢ ፊልም ምን ማለት ነው? በሆሊውድ ፊልም ደስተኞች ነን ማለት ነው። very very very much ብለህ ከስር ጻፍበት። በጣም ደስተኞች ነን much ሶስት ጊዜ very very much ይገባቸዋል <laughs> ይገርምሻል፣ እኔ ነኝ የጻፍኩት። እንግሊዘኛ ማወቅ ጥቅማ ጥቅሙ ይሄ ነው። ጥሎብን ቤታችን ጠቅላላ እንግሊዘኛ በእንግሊዘኛ ከዘራችን ነው ማለት ነው። የፈረንጅን ስም ታውቂዋለሽ? የሚመጣውን ፈረንጅ እንዴ! በጣም ቀላል ጥያቄ ጠየቅከኝ። Mrs. Thomas Mister Thomas ወንድ ነው። Mister Thomas ሲቆላመጥ ማን እንደሚባል ታውቂያለሽ? ቶም ቶም እንለዋለን። አንቺ ደግሞ ቀንቶሽ እሱን ከጠበሽ ማን እንደምትባሉ ታውቂያለሽ? Tom and Jerry። Tom and Jerry ምን ማለት ነው? Tom and Jerry የውጭ ዓለም ያወቀው ፊልም ነው። ቶም ማን ነው? ድመት ነው። ድመት ድመት ነው እንዳይሰማ። ጄሪ ደግሞ አይጥ ናት። አይጥ ናት። አይጥ በቃ በጣም ታበዛዋለህ ታውቃለህ። ፊልም አለም ያወቀው እኮ ነው። እሱም ለእሱ አይተኛም፣ እሷም ለእሱ አተኛ። በቃ ናት አናቱ ሳሚ ሳሚ ወይ መጣ፣ ፈረንጁ መጣ መጣ አዎ መጣ። አየሽ እንግሊዝኛ የማወቅ ጥቅማ ጥቅሙ ይሄ ነው። በቃ በነገራችን ላይ መንግስት ለታዋቂ አርቲስቶች እንግሊዝኛ ሊያከፋፍል ነው። ኧረ እባክህ አልሰማችሁም? እሺ እኛ ታዋቂ ያሉን ነው። ከታዋቂ ከሆኑት ትከራያላችኋ። ልክ ባለ አንድ መኝታ፣ ባለ አንድ ሁለት ሁለት መኝታ እንደሚባለው ባለ ኤአይንጂ፣ ባለ present tense፣ ባለ perfect አንተ ከፍታ ፈረንጁ መጣ። ክፍታፍ አትበለኝ፣ ጥዬ ልል ሄድ እችላለሁ። አይ ወደ በሩ ሂድ ነው ያልኩህ። እሱ የቁርጥ ቀን ሲመጣ ልቤ መምታት ጀመረች። አረ ሳሚ በእናትህ አይዞ ሳሚ ጠንከር፣ ደረት ነፋ፣ የጥላት ወረዳን ያዝ። ይሄ ውትድርና አይደለም እኮ ደግሞ ሳምሶናይትን አስቀምጥ። እንግሊዘኛ የምትችል መስሎት ፈረንጁ ወደ አንተ ነው የሚንደረደረው። እንግሊዘኛና ሳምሶናይት ምን ያገናኛል? አንተ ደግሞ ራስህ በረሃን መነጽር ለብሳል። በዛ ላይ ምሁር እኮ ነው የምትመስለው እኮ ለሚያይ ሰው። ምሁርማ ምሁር ነኝ። እሱ ይበቀራል። You already? Hello everyone. Hi. Very nice to see you. We meet at last. Oh. ሰውየው ወደ እኔ እያፈጠጠን የሆነ ነገር በለው እንጂ። ወልካም Mr. Thomas. We interest you, appreciate you. ያዶሮ አሁንም እዛ ጋር ቆሟል። አሁን እንኳን ከልጁ ራስ ጋር አሳዝንሽም እንዴ? እንዴ አንቺ ምንድን ነው ግን አዲስ ነው መሰለኝ። ማነው አዲስ? ይሄ እኮ ነው የስታርባክስን ጎንበስ ሲሰብርልሽ የነበረው ሲያሞቅ የነበረው። ታውቂዋለሽ መሰለኝ። ኧረ ተይ በእናትሽ በመሰለኝ አታውሪ። ኧረ ተይ አንዳንዴ ይጠቅማል አንዳንዴ ለምን ሄደን አልጠይቀውም? ለምን ወንድም ችግር አለ አንተ ነው የለም የለም አለ ውርደታ ምን ሂድ ኧረ በእናታችሁ ኧረ ወንዱ ገግሟል የለም በሶስት አማርኛ ለሶስት ሶስት ፊደል ችግር የለም ቆይ ቆይ ቆይ ቆይ እህቶቼ አበሻ ስላገኘው ደስ ብሎኛል ስለጠይቃችሁኝም አመሰግናለሁ ይባላል እንጂ ችግር የለም ይባላል ይሄ ስዳራ እንጂ ያንቺ ምን ልሽ ለምን ትይዞኝ እንጠይቀው አዲስ ነህ እየው ይሄ ወንድም የተባልከው ለዚህ ለዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ለዚህ ለምድሪቷ ነው አሁን ሁለት ወሬ ነው። <laughs> አዲስ ነህ? ስታርባክስን አታውቅም? አውቀዋል። ለዚህ ነው ደንባራ የመሰልከው። ስትመጡ አዲስ ስትሆኑ ከመሮጫ ማሽን ላይ ትርቃላችሁ፣ ባላኛን ደግሞ ካልጋ ላይ ያፈናጥሩናል። <laughs> ታዲያ ምን ነው የምንረዳ ነገር አለ? አዎ ሞቶብኝ ነው። አሁን ጅን መርዶ ይነገራል። በስማም አያበሻ ምን የቅርብ ዘመድን አይሞትም? ወንድም እህት፣ እኔ ያንቺን አንቺን ሲያይ ወደቀ መስሪ ለካ ዘመድ ዚብ ብላበት። እንዴ የቅርብ ዘመድ ነው የሞተብህ? ኧረ እኔ ሞባይል ባትሪ ያልኩት። ታዲያ እንደዛ አትለንም? ለምን ታስደነግጠናለህ? ይቅርታ፣ ችግር የለውም። ኧረ እኛን ነው ያስደነግጥነው። ይቅርታ። እሺ ነው ወንድም። እና ስልክ ልስጥህ፣ ትደውላለህ? እሺ። ቁጥሩን በቃል ታውቀዋለህ? አዎ እኔ እችን ያህል ከታየ ይበቃኛል። ልበስ አያነሳም አያነሳም። አዎ voice mail ተውለት። አንቺ ተይለት ተይለት ተውለት። እሺ Hello አየለ እንዴት ነህ? እኔ ዮቤ ነኝ የደወልኩልህ። እዚህ ጅም ቤት መጥቼ የኔ ስልክ ባትሪ ሞቷል እና እዚህ አበሾችን አግኝቼ በእነሱ ስልክ ነው የደወልኩልህ ያለሁት። አረ ወደ እንትኑ ግባ፣ ወደ ጉዳዩ ግባ፣ ወደ ጉዳዩ ግባ። እሺ እሺ። አየለ እና እኔ ዮቤ ነኝ የደወልኩልህ። ውጭ ቁም ያለው የኔ ባትሪ ጨርሶብኝ ነው። ትመጣልኛለህ ልልህ ነው። በቃ ና ይኸውልህ አየለ፣ እኛ ይኸውልህ ጅምበር ላይ ቆሞ አግኝተነው ነው እና መተው ውሰደው። ያ ሶስት ሴት ይችላል። እኔ እድል እባላለሁ በቃ እንጠብቀዋል። ይደውልልሃል። አሁን በቃ ትንሽ እሺ፣ ያው እንጠብቃል። አር ዩ ኪዲንግ ሚ? መልሶ እስኪ ድረስ እዚህ ጋር ቆመን ልንጠብቀው ነው? ኧረ በእናትሽ ተረጋጊ። እዚህ አናድር፣ እዚህ አናድር። ከስፖርት መስሎኝ ወጣ ነው። እባክህ ጥርግ በይ። እች እንዴት ነው የሚያደርጋት? Hello hello ደሜ አምብቻ እባላለሁ። በሲያትል ጎዳናዎች ብቸኛው እግረኛ ነኝ። ምን ልታዘዝ ነኝ? መቤት ወይም የኔ ጌታ ኢዮቤ ነኝ። ኢዮቤ ምን ልታዘዝ? ኢዮቤ እዚህ ጅም ቤት ነው ያለሁት። ኢዮብ ኢዮብ፣ ጅም ቤት ምን ትሰራለህ? አየለ ጋር ስደውል ስልኩን አያነሳም። ወይኔ የኔ ከርታታ የኔ ስደተኛ አንተን ጂምቤ ከቶ እሱ Skype ውስጥ ገባ። አይ ጉድ! እሱ እኮ በአካፋም ብቀሰቅሰው አይነሳም እኮ። ታዲያ ምን ይሻላል? ትመጣልኛል አንተ ማ ሀይ ያንግ ሌዲ አሁን እኮ ነው ተንበርክኬ የተነሳሁት። አሁን ጸልዬ ማለት ነው። አሁን ጸልዬ አሁን እንዲህ በፍጥነት በእውነት ነው የምልሽ ኔትወርኩ በጣም ክፍት ነው ማለት ነው ወይ? የሚጸልይ ሰው የለም እንጂ እኔ በየትኛው ስራዬ በየትኛው ስራዬ አንቺን የመሰለች ልጅ እዮቤ፣ ሁለተኛው ከጎኔ መላእክቶች አሉ ይባላል። ፀሐይ አለሽ ከጎኔ መነጽር አድርግና ውጣ ይባላል። ለሁለተኛው እንዴ check ላድርገው ጓደኛዬን። ምን ዘመኑ አልታመንም። ባክሽን። እኮ አለ አለ እንዳለ ነው እንዳለ ነው። ይክላል ልቡ የለም። ልቡን መልሽ፣ ምንም አይጠቅምሽም። የዋህ ልብ ምን ይሰራልሻል? እባክሽ ልቡን መልሽላት። አምቻ እባላለሁ። በሲያትል ጎዳናዎች ላይ ብቸኛው እግረኛ ነኝ። ማን እኔ እመቤት አምለሰት። አዎ ራሱ ነው። ምኑ አምለሰት፣ ይሄ ነው መሆን ያለበት ስምሽ ራሱ። በቃ ሌላ መሆን አለ። በማ ስም እንኳን ብትወጣ አይሆንም ነበር። ለምን ride አንሰጥሽም? thank you መኪና ይዛለሁ እኮ ይዘነው ነው እጥፍጥፍ አድርገን እንከተዋለን እኮ። ከዛ በኋላ የምትፈልጊበት እናደርስሻለን። እየተጫወትን ብንሄድ አይሻልም? ምኑን? መኪናውን ነዋ የምናጣጥፈው። ውለታችን ለመመለስ ያብቃን። አሜን። በእውነት እንደው ጠፍት ጠፍተሽ ቤትሽን ባደረስንሽ። እስቲ ጥፊ ባይ። እሺ bye። ባይ። ዮቤ አይዞ፣ ትለምዳለህ። ቻው። እሺ ባይ